दो किलोमीटर एरिया में हर जगह चेकिंग लगा दी ताकि जो भी यहाँ पूजा करते हैं बिल्कुल सेफ रहे उसके अलावा पुलिस डिग्रीज हैं खोया पाया सेंटर है बी ए सेंटर है मजिस्ट्रेट ड्यूटीज़ रहेंगी लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी अच्छे से संपन्न कराया जाएगा चलो हर साल यहाँ पर होता है ये आयोजन और इस बार क्या विशेष इंतजार की जा रही कौन प्रोटोकॉल कोर्ट पुल का पूरा पालन कराया जाएगा और मुझे लग रहा है कि पिछली बार की बजाय इस बार सभी लोगों का उत्साह ज़्यादा रहेगा काफ़ी बड़ी मात्रा भीड़ रहेगी और अच्छे संपन्न कराया जाएगा जल पुलिस और जल पुलिस है और जितनी भी नावें हैं नावों का एक चैन बना लिया जाएगा ताकि एक निर्धारित क्षेत्र के बाहर कोई भी न जाए बिल्कुल और इनको फोन कर जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद